ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ದೇವರಂದರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕುಲವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತಾನೇ ಸಾಕಿಸಲು ಸಲುಹಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದೊಗಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜಾವ್ಯಾಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದ ಮಗ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಸದಾ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಸೆತ್ತ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವನು ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಾಯಿ ತಾನೇ ದುಡಿದು ಕುಟುಂಬ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದವು ಆದರೆ ಮಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆ ಮಗನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕರಳಿಂದ ಎತ್ತ ಮಗನನ್ನು ಆಕೆಯೇ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ